dernier préparatif avant le Nouvel An chinois pour l'association Lyon Danse Franco-Asiatique. Dans un gymnase du 13e arrondissement, ces acrobates s'entraînent aux traditionnelles danses du dragon et du lion. Après la légende, en fait, c'était des, euh, euh, lions qui descendaient dans, les villages pour manger les enfants. Et en fait, comme les parents étaient partis euh, dans les rizières pour cultiver tout simplement, donc en fait les enfants ont trouvé tout ce qu'ils avaient dans leurs mains, des tambours, des casseroles, et ils ont fait le maximum de bruit pour justement euh, chasser les lions euh, afin qu'ils s'en aillent.